بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم بارك لنا وحينا على الإسلام والإيمان اللهم آت نفوسنا تقوانا وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولانا اللهم آت نفوسنا تقواها اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين أما بعد Ma'asyiral muslimin wal muslimat Bapak-bapak, ibu sekalian, orang tua kami Yang kami hormati dan kami muliakan Ikhwani dan khawati fillah Rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'an Alhamdulillah Marilah kembali kita senantiasa membasahi disan kita di subuh yang cerah ini dengan kalimat pujian dan kesyukuran yang semata kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesempatan kesehatan dan kekuatan serta diberikan nikmat hidayah dan taufik guna menggunakan nikmat-nikmat tersebut dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan tauladan kita dalam menjalani kehidupan di muka bumi ini sehingga kelak kita akan memperoleh syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat. Pada kesempatan subuh hari ini kita akan membawakan tema terkait dengan pensucian jiwa sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Kita mengetahui bersama bahwasanya bulan Ramadan bulan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan di dalamnya berbagai macam keberkahan dan keutamaan serta kemuliaan. Dia adalah bulan dilipat gandakannya amalan-amalan. Dia adalah bulan terbebaskannya hamba-hamba dari api neraka. Dia bulan pengampunan. Bulan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bulan Syahrul Rahmah. Dia bulan mubarak yang penuh dengan keberkahan maka seorang muslim dia merindukan dan berharap dengan penuh ketulusan hati agar dijumpakan dengan bulan suci Ramadan ulama kita terdahulu dari kalangan salaf mereka jauh hari bahkan jauh bulan Sejak enam bulan yang lalu mereka telah berdoa sebelum datangnya bulan suci Ramadan. Disebutkan dalam kitab Lataiful Ma'arif karya Imam Ibn Rajab Alhamdulillah rahimahullah kanu yad'una Allah ayyuballighahum Ramadan sittata ashur." mereka yakni ulama salaf berdoa kepada Allah untuk dijumpakan bulan Ramadan 6 bulan sebelumnya. Mereka sudah menanamkan kerinduan di dalam hatinya agar bisa beribadah dengan maksimal, bermujahadah dalam penghambaan di bulan suci Ramadan. Iya. Dan ini menunjukkan ketulusan niat dan kebersihan niatnya ketika dia sudah merindukan Ramadan dengan niat-niat penghambaan-penghambaan. Dan di dalam agama kita yang mulia ini, agama yang penuh dengan kemuliaan, apabila seorang hamba telah meniatkan suatu niat kebaikan, namun ternyata Allah Subhanahu wa taala menakdirkan yang lain sehingga dia tidak mampu melakukannya, niatnya telah tertuliskan. Man hamma bihasanatin falam ya'malha kataballahu lahu hasanatan kamilah. Barang siapa yang telah memiliki ham, memiliki niat, maksud, tekad, semangat bihasanatin untuk melakukan suatu kebajikan falam ya'malha namun dia tidak mampu tidak sempat melakukan kebajikan tersebut maka kata nabi kita kata lah Allah telah menuliskan baginya hasanatan kamilatan satu pahala kebajikan dan dalam syariat Islam al hasanatu bi asyri amsalihah satu pahala kebajikan dilipat gandakan sepuluh kali ini sekedar niat jamaah sekalian. Sekedar niat insyaallah di bulan Ramadan saya akan meniatkan puasa penuh. Ternyata sebelum sempurna Ramadan malaikat maut menjemputnya. Maka niatnya dalam menyempurnakan ibadahnya tersebut telah tertuliskan. Insyaallah saya akan menamatkan khatam Quran di bulan suci Ramadan. Dia telah niatkan. Namun terhalangi dengan uzur-uzur syar'i. Terkadang dia sakit. Atau kesibukan-kesibukan syar'i yang lainnya terhalangi dia. Sehingga harus lewat Ramadan baru bisa tamat. Maka tetap Allah menuliskan pahala niat-niatnya tersebut. Ini karena sejak hari sebelumnya dia telah membersihkan hatinya, meniatkan kebaikan-kebaikan. Inilah pentingnya kita memahami kesucian jiwa sebelum memasuki bulan suci. Sehingga berkata Imam Amr bin Qais al-Mula'i rahimahullahu ta'ala juga disebutkan Imam bin Rajab dalam kitab yang sama Lata'iful Ma'arif kata beliau Tuba li'abdin aslaha nafsahu qabla Ramadan berbahagialah bagi seorang hamba aslaha nafsahu dia mensucikan nafsahu mensucikan jiwanya dia memperbaiki jiwanya kondisi jiwanya dia perbaiki sebelum masuknya Ramadan Imam ini menekankan sebelum Ramadan dia berusaha untuk memperbaiki jiwanya Kenapa? Ketika jiwa ini sudah siap, sudah merindukan Ramadan, sudah meniatkan niat-niat kebaikan, sudah suci hatinya, maka di bulan Ramadan dia akan dimudahkan setelah taufik dari Allah dimudahkan menjalankan ketaatan demi ketaatan. Dimudahkan dalam bermujahadah bersungguh-sungguh di bulan suci Ramadan. Dimudahkan berbagai amalan-amalan kebajikan. Karena dia telah memiliki kesiapan hati, kesucian jiwa sebelum datangnya bulan suci tersebut. Makanya ditekankan perhatian kita, amalan-amalan kebajikan disyariatkan dalam Islam telah kita siapkan sebelum datangnya Ramadan. Sejak Syakban, Nabi SAW telah mengingatkan kepada kita. Kita akan salah satu dari keutamaan bulan Syakban bahwasanya bulan Syakban adalah bulan turfa fihi a'mal ila Allah Subhanahu wa taala diangkat amalan-amalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala di atas langit bulan Syakban setiap tahun bulan pengangkatan catatan-catatan amalan hamba selama dia beramal setahun ada periode tahunan catatan diangkat itulah di bulan Syakban periodenya tahunan maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan wa inni uhibbu ayurfa amali wa ana saim dan saya senang catatan amalan pahala saya diangkat ke atas langit menuju kepada Allah wa ana saim dan saya dalam keadaan berpuasa sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa puasa Syakban. Datang riwayatnya dari hadis Aisyah radhiyallahu anha dari hadis Ummu Salamah dalam Bukhari Muslim dan juga datang dari hadis Usama bin Zaid riwayat Tirmizi dan selainnya yang menguatkan syariat puasa Syakban Nabi lakukan. Kenapa? Persiapan. Karena puasa itu mendidik jiwa. Puasa sudah menahan anggota barat dari maksiat. Puasa sudah mempuasakan diri dari segala keharaman. Sebelum datangnya puasa Ramadan yang sebenarnya. Jiwanya telah suci sebelumnya di bulan Syakban. Ini yang Nabi lakukan, puasa Syakban. Terkadang Nabi sebutkan dalam satu riwayat, "Kana yasumu Syakban kullah." Dalam satu bulan Syakban beliau berpuasa seluruhnya. Dan riwayat yang lainnya kata Aisyah illa qalila kecuali sedikit-sedikit dari hari-hari Syakban tidak berpuasa. Maksudnya intinya adalah kebanyakan hari-hari di bulan Syakban beliau telah berpuasa untuk menyiapkan jiwanya memasuki bulan suci Ramadan. Iya. Dan juga disebutkan bahwasanya para ulama terdahulu dari sejumlah ulama termasuk imam yang tadi kita sebutkan nukilan perkataannya Amr bin Qais idza dakhala ramadan aghlaqa tijaratah wa tafarrag liqiraatil quran Amr bin Qais rahimahullah jika telah masuk bulan suci Ramadan beliau tutup kios dagangnya dan tafarrag liqiraatil quran dan fokus kepada membaca Al-Quran sebelum Ramadan. Kenapa? Karena dia telah persiapkan ada kesiapan jiwa memperbaiki hatinya mensucikan hatinya jiwanya menyambut kemuliaan kedatangan bulan suci Ramadan. Iya. Di sini menunjukkan perkara yang sangat penting harus kita perhatikan jamaah sekalian tentang kesucian jiwa yang harus kita miliki. Para ulama menyebutkan beberapa perkara-perkara agar jiwa ini terdidik di atas kesalehan. Jiwa ini senantiasa di atas kesucian. Dan tentunya Allah Subhanahu wa taala dialah zat yang mensucikan jiwa-jiwa hamba-hambanya. Sebagaimana yang telah kita sebutkan di pembukaan tadi, mengutip doa yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha hadis riwayat imam muslim nabi mengejarkan doa ini doa memohon kesucian jiwa Allahumma ya Allah ati nafsi berikanlah nafsi jiwaku taqwaha ketakwaannya berikan kepada jiwaku ya Allah jiwa ini jamaah sekalian punya dua kecondongan, punya dua kecenderungan, tidak ada yang ketiganya. Allah sebutkan kecenderungan jiwa, kecondongan jiwa pada dua hal di surah Asy-Syams. Wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah bersumpah dengan jiwa, wa nafsin wa ma sawwaha, demi jiwa Allah bersumpah dengan jiwa menunjukkan dibesarkan itu hal jiwa untuk diperhatikan sehingga Allah bersumpah dengan jiwa demi jiwa dan penyempurnaannya Allah ilhamkan jiwa ini pada dua kecenderungan, dua kecondongan. Fujuraha kefajirannya dia berbuat fajir dengan dosa dan maksiat dan kecenderungan kedua wa taqwaha dan ketakwaannya. Hingga kita harus minta kepada Allah ketakwaannya. Jangan sampai jiwa ini condong, cenderung kepada kefajirannya. Sebab jiwa jamaah sekalian itu mengajak, memerintahkan kepada perkara keburukan. Allah berfirman dalam surah Yusuf, Innan nafsala ammaratum bisu illa ma rahima rabbi. Sungguh jiwa, an-nafs, la ammaratum bisu benar-benar ammarah benar-benar memerintahkan menyuruh jiwa itu untuk berbuat su berbuat jelek kecuali ma rahima rabbi kecuali jiwa yang dirahmati Robku jiwa yang dirahmati Allah semata jiwa yang dikasihi disayangi Allah itu yang selamat dari niat-niat untuk berbuat jelek kalau begitu minta kepada Allah yang mensucikan jiwa. Minta kepada Allah yang memegang segala urusan hati-hati kita. Inna quluba bani Adam baina usbu'ain min asabi'ir rahman kata Nabi. Tunggu hati-hati seluruh anak cucu Adam berada di antara dua jari dari jemari-jemari Ar-Rahman. Allah Subhanahu wa taala yuqallibuha kaifa Allah sangat mudah membolak balikan hati hamba-hambanya keifasya sebagaimana Allah kehendaki. Jika Allah kehendaki hati ini condong kepada kebaikan, jika Allah kehendaki hati itu kepada keburukan. Allah kehendaknya untuk membolak balikan. Maknanya kita minta ketetapan hati. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak balikan hati, tetapkan hatiku terus di atas agamamu. Iya. Di sini kita minta minta kesucian jiwa kepada yang memiliki jiwa kepada yang menciptakan jiwa-jiwa ini. Yang jiwa juga akan kembali kepadanya. Kembali kepada doa tadi. Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, berikanlah jiwaku ketakwaannya. Wa zakkiha. Nah, di sini dia. Wa zakkiha dan tazkiyalah. Sucikanlah jiwaku ini zakkiha sucikan jiwaku ini ya Allah kenapa anta khairu man zakkaha karena engkau lah ya Allah khairu man zakkaha engkau lah sebaik-baik yang mensucikan jiwa anta waliyuha engkau ya Allah pemilik jiwa ini wa maulaha dan pemeliharanya pelindung jiwa ini ini Nabi sudah ajarkan kepada kita, sisa kita praktekkan. Kalau betul kita ingin kesucian jiwa. Iya. Terlebih menyambut bulan suci. Sebab kapan kita tidak punya jiwa yang suci. Jiwa kita masih kotor. Dengan kelalaian. Dengan pelanggaran-pelanggaran syariat lupa terhadap kewajiban, lupa kepada negeri akhirat, jiwa kita lalai terombang ambing dengan lumpur-lumpur dosa. Maka bulan Ramadhan berat orang beramal karena jiwanya masih kotor. Jiwanya belum siap. Bahkan terkadang ada manusia kesal, jengkel, mungkin marah ketika Ramadhan sudah diumumkan tanggal satu oleh pemerintah. Jengkel dia karena dosa-dosa tidak bisa dilakukan tempat-tempat maksiat ditutup karena jiwanya masih kotor. Wal billah. Maka beruntunglah seorang muslim sebelum Ramadan dia punya sudah persiapan jiwa yang suci. Dengan pertama kali perbanyak doa kejujuran dia memohon meminta kepada sang pemilik jiwa ini yang mensucikan jiwa Allah Subhanahu wa taala. Iya. Di antara perkara ini juga disebutkan untuk memohon perbaikan jiwa kita Nabi terus ulang setiap hari dua kali. Kali pertama di waktu pagi sekarang ini. Kali kedua di waktu petang. Yaitu pada zikir pagi, zikir petang. Di antara zikir pagi, zikir petang, Nabi membaca. Ya Hayyu Ya Qayyum Bi rahmatika astaghis Aslih li sya'ni kullah Wala takilni ila nafsi tarfata'in Wahizat yang maha hidup Ya Hayyu Wahizat yang maha berdiri sendiri Ya Qayyum Bi rahmatika astaghis Dengan rahmat mula Dengan kasih sayangmu Ya Allah Astaghisu Saya minta istighathah Istighasa adalah minta perlindungan dari segala keburukan. Kita minta kepada Allah. Kemudian, aslih li sya'ni. Ya Allah, aslih, perbaikilah. Aslih, jadikanlah kesalehan li untukku. Nafsi pada jiwaku. Kullah seluruhnya. Pada urusanku seluruhnya. Sya'ni kullah pada segala urusan perkara ku, Urusan perkara kita, ada urusan dunia, ada urusan akhirat. Kita minta semuanya perbaikan. Wala takilni ila nafsi tarfata'in. Dan jangan jadikan saya bersandar kepada diriku sendiri. Itu musibah. Kalau seorang hamba, dia bersandar pada diri, pada diri sendiri, lupa bersandar kepada Allah. Makanya Nabi minta jangan jadikan saya la takilni ila nafsi. Jangan jadikan saya bersandar kepada jiwaku sendiri. Kita wajib bersandar kepada Allah. Wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Hanya kepada Allah lah kalian bersandar, bertawakal jika kalian benar-benar beriman. Iya. Di sini doa-doa. Dan juga Nabi ajarkan doa yang lain dalam riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Ya Allah, perbaikilah jiwaku yang dia merupakan ismatu amri. Penjagaan amri segala perkaraku, segala urusanku. Kata Imam Al-Munawi rahimahullah dalam kitab Faidul Qadir ketika mensyarah hadis-hadis ini, dari doa ini disyarah oleh beliau, kata beliau, apabila agama sudah baik, maka akan baik juga perkara dunianya dan akhiratnya. Sehingga Nabi minta, perbaikan agama, aslih li dini, alladhi huwa ismatu amri, yang yang mana agama itu adalah penjaga segala perkara kita. Sehingga agama sangat perlu kita perhatikan. Perhatikan. Sebaliknya kata beliau wa in fasada dinuhu fasada dunya wa akhiratuh. Sebaliknya kalau sudah fasad, sudah rusak agamanya, akan rusak dunianya terlebih rusak akhiratnya. Iya, makanya Nabi minta perbaikan agama. Itu Nabi. Padahal seorang Nabi, seorang Rasul, seorang yang sudah dijamin masuk surga, seorang yang sudah terampuni dosa-dosanya, masih minta apa? perbaikan agama aslih li dini wa aslih li dunyaya dan perbaiki duniaku allati fiha ma'ashi yang pada dunia ini tempat saya mencari maisha penghidupan wa aslih li akhirati dan perbaiki urusan akhiratku kelak perbaiki negeri akhiratku di sana allati ilaiha ma'adi yang kepadanya lah saya akan kembali waj'al hayati ziyadatan fi kulli khair jadikanlah hidupku sebagai tambahan dalam memohon kebaikan dalam menambah amalan-amalan pundi-pundi kebaikan waj'alil mauta dan jadikanlah kematian rohatan li sebagai saya tempat beristirahat min kulli syarr dari segala keburukan dunia fitnah dunia ini doa nabi kita Sallallahu alaihi wasallam mengajarkan umatnya memohon perbaikan jiwa, perbaikan hati, perbaikan agama yang merupakan modal. Jadi ini ada modal. Modal untuk memasuki bulan suci yang bulan itu penuh dengan keberuntungan dalam perdagangan akhirat. Perdagangan akhirat. Kita harus beruntung di sana. Jangan hanya kita pusing berusaha untuk beruntung ketika ada perdagangan dunia, ketika ada event-event perdagangan di dunia, ada musim-musim pasar. Kita hanya sibuk di situ bagaimana beruntung, usaha dagang kita. Tapi lupa, ada bulan perdagangan akhirat rugi kalau dia tidak maksimalkan ibadah di sana. Dia harus berusaha menjadi hamba yang beruntung keluar dari bulan perdagangan akhirat bulan Ramadan. Iya. Makanya tadi ulama tadi itu bilang dia sudah tutup rukonya sejak Syakban untuk fokus Al-Qur'an. Begitu Ramadan terus mujahadah. Selesai Ramadan kembali dia berjualan, berdagang dan seterusnya. Itu ulama salaf terdahulu. Karena apa? jangan disia-siakan ini perdagangan akhirat satu bulan perdagangan dunia banyak waktu kesempatan bulan-bulan lain bisa kita usahakan Alhamdulillah rezeki Allah sudah ditentukan. tidak akan lari kemana maut menjumpai kita tatkala rezeki kita sudah sempurna kalau rezeki belum sempurna mendatangi kita maut juga belum datang kepada kita itu ketentuan ini hal yang pertama jamaah sekalian dengan memperbanyak doa. Perkara yang kedua dari upaya mensucikan jiwa sebelum datangnya Ramadan adalah sekarang persiapkan jiwa kita dengan memperbanyak taubatan nasuha. Meninggalkan segala dosa-dosa dan maksiat. Kenapa jamaah sekalian? Sebab dosa dan maksiat yang belum yang belum kita bertobat dan belum berhenti darinya dan belum menyesalinya masih menyisakan kotoran-kotoran titik-titik hitam di dalam hati kita disebutkan dalam hadis Abu Hurairah dan riwayat Tirmizi dan Imam Ibnu Majah yang dihasan oleh Syekh Albani rahimahullah idza aznabal abdu jika seorang hamba aznaba berbuat dosa nukitat fi qalbihi nuktatan sauda akan dititikkan dalam hatinya titik sauda titik hitam hati ini akan jadi kotor satu dosa satu titik dua dosa dua titik sepuluh dosa sepuluh titik seratus dosa dosa seratus titik hatta ya'lu wa qalbuh hingga hatinya terpenuhi dengan titik-titik noda-noda kotoran dosa. Wadalika kata Nabi, wadalika karon. Itulah seperti ron yang menutup hati. Yang disinggung dalam surah Al-Mutaffifin ayat 14. Kallabal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla. Sekali-sekali tidak. Bahkan rana telah tertutupi ala qulubihim. Di atas hati-hati Mereka tertutupi karena apa? Bima kanu yaksibun karena perbuatan mereka sendiri. Karena kelancangan, kedurhakaan, dosa maksiat mereka sendiri, hatinya ditutup oleh Allah dari hidayah. Ini musibah jemaah. Ya. Bagaimana bisa beramal, memaksimalkan mujahadah di bulan suci kalau hati tidak suci? Hati ini adalah ibaratnya seperti mesinnya kendaraan. Kalau mesin kendaraan sudah bagus, kendaraan akan berjalan dengan baik. Tapi kapan mesinnya kotor, kendaraan akan lambat, akan macet, susah berjalan. Itulah hati seperti mesinnya. Makanya Nabi bilang, "Inna fil jasad mudghah, ida salahat salahal jasad kullu." Sungguh, dalam darah ini, dalam daging jasad ini ada daging. Fil jasad dalam jasad kita ini ada daging, mudghah, segumpal daging. Jika dia baik, salahat salahal jasad kullu, maka akan baik pula jasad seluruhnya. Wa idza fasadat, jika daging ini rusak, fasadal jasad kullu, maka rusak pula jasad seluruhnya. Ala wahyal qalbu. Ketahuilah daging itu adalah hati. Qalb. Hati baik, baik pula jasad. Hati fasad, hati rusak, rusak pula jasadnya tidak kuat beribadah. Berat beribadah karena hatinya masih kotor dengan dosa-dosa. Sebelum datang bulan Ramadan, sucikan sekarang. Perbaiki hati kita. Lanjutan hadis tadi, nukitat fi qalbihi nuktatan sauda. Dibuatkan titik hitam dalam hatinya dengan dosa-dosanya. Fa in naza'a kalau dia berhenti, naza'a meninggalkan dosanya, wastaghfar dan dia beristighfar wataba dan bertobat kembali kepada jalannya Allah kembali kepada keridhaan kecintaan Allah maka kata Nabi suqila suqila qalbuhu akan kembali suci bersih qalbuhu hatinya suqila dijelaskan dalam riwayat hadis-hadis ini penjelasannya suqila itu seperti bersihnya cermin cermin Sofa kal mir'ah. Bersih seperti cermin. Kapan? Kalau dia tinggalkan dosa, dia beristighfar, bertobat dengan tobat nasuha, hatinya bisa kembali bersih seperti semula, suci kembali. Ini yang harus kita siapkan jemaah dengan apa? Dengan tobatan nasuha. Iya. Syekhul Islam Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah dalam majmu fatwa menyebutkan kullu man ahdathathu nafsuhu bi dhanbin fa tarakahu wa nafahu an nafsihi isdada salahan wa birran wa taqwan setiap jiwa ahdathathu nafsuhu yang jiwanya membisik-bisikkan kepadanya bi dhanbin dengan suatu dosa Kembali kepada hal yang tadi kita sampaikan, jiwa itu Pak mengarah, mengajak untuk berbuat dosa. Jiwa itu ingin mengajak kita untuk berbuat dosa. Iya. Ketika jiwa ini membisikkan jiwanya hamba untuk berbuat dosa, tapi hamba ini tarokahu, dia tinggalkan itu dosa. Wanafahu an nafsihi, dia nafikan dosa itu dari jiwa dari dirinya. Dia tinggalkan. maka kata Syekhul Islam kalau dia melawannya dia tinggalkan itu dosa yang tadi bisikkan oleh jiwanya maka jiwanya akan bertambah isdada solahan jiwanya bertambah soleh lihat perempuan cantik lewat dia bukan dia bukan pandang seterusnya kalau pandang sekali baru palingkan itu tidak masalah tapi kalau dia pandang seterusnya itu bisa merusak jiwanya terdapat titik hitam lagi tapi kalau dia lawan, dia palingkan dari segala dosa-dosa, maka kata Syekh Islam, izdada solahan. Jiwanya bertambah soleh. Wabirran, jiwanya bertambah bir, bertambah bajik, bertambah baik. Watakwan, jiwanya bertambah bertakwa. Karena apa? Dia lawan jiwanya ketika dibisikkan dengan dosa. Hati-hati ini. Sekarang era digital, era teknologi, HP, get-get bersama kita banyak jalan musibah-musibah fitnah-fitnah bisa terlintas dalam kehidupan kita siang malam maka jiwa kalau ingin baik lawan bisikan-bisikan kepada maksiat lawan sejak sekarang untuk kita mendapatkan kesucian jiwa sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Iya. Ini dari perkara yang sangat penting untuk kita perhatikan dengan taubatan nasuha. Taubat yang jujur, yang nasuh, yang tulus. Kemudian yang ketiga dari perkara perbaikan jiwa selanjutnya at-taqarrub ila Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum Ramadan. Sudah perbanyak sekarang bentuk-bentuk taqarrub pendekatan diri kepada Allah dengan ibadah-ibadah. Makanya tadi Nabi di bulan Syaban sudah apa? Sudah berpuasa Syaban. Kenapa? Itu memperbanyak takarrub. Mendekatkan diri kepada Allah. Dan Imam Ibn Rajab rahimahullah menyebutkan hikmah dari puasa Syaban. Sebagaimana nanti setelah Ramadan ada puasa enam hari Syawal. Kata Imam Ibn Rajab rahimahullah, puasa Syaban sebelum Ramadan dan puasa Syawal setelah Ramadan kamanzilati ar-rawatib fi salatil faraid seperti kedudukan salat-salat rawatib terhadap salat wajib fardu. Kan setiap salat lima waktu, Pak. Ada syariat salat qabliyah, ada salat ba'diyah. Salat wajib Ya kan? Begitu pula puasa wajib. Ada puasa sebelum puasa wajib. Ada puasa sebelum setelah puasa wajib. Seperti tadi manzilah solat rawatib. Kata Imam Ibn Rajab. Sehingga maksud dari puasa sunnah syakban dan puasa sunnah setelah Ramadan syawal 6 hari adalah untuk menyempurnakan kekurangan pahala dari puasa wajib. Sebagaimana solat-solat sunnah kita menyempurnakan kekurangan dari solat wajib kita. Mungkin di solat wajib kita masih berpikir ke sana ke sana ke dunia yang kita pikir. Mungkin kurang khusyuk dalam solat wajib. Maka solat sunnah menyempurnakan pahala solat wajib. Mungkin suatu hari kita terlambat, terlambat bangun, masbuklah atau apalah. Maka solat sunnah begitulah keutamaannya. Begitu pula puasa-puasa sunnah menyempurnakan kekurangan yang terjadi dari puasa wajib. Ini dilakukan sebelum Ramadan dengan memperbanyak taqarrub semisal puasa. Dan juga tadi para ulama terdahulu sudah mempersiapkannya dengan memperbanyak fokus membaca Al-Qur'an. Dan terutama perkara yang sangat penting diperhatikan bentuk pendekatan diri kepada Allah adalah dengan hal-hal yang wajib. Perhatikan ini. Fokus dengan hal yang wajib dahulu sebelum perkara yang sunnah. Karena terdapat dalam hadis Bukhari dari sahabat Abu Hurairah, hadis Qudsi. Allah berfirman, وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّ افْتَرَبْتُهُ عَلَيْهِ Tidaklah hambaku melakukan takarrub kepadaku dengan sesuatu yang lebih saya cintai daripada mimma aftaradtuhu alaihi daripada perkara yang saya telah fardukan atasnya artinya perkara fardu kalau kita lakukan kita jaga itu yang paling Allah cintai maka jagalah perkara kewajiban-kewajiban sejak sebelum Ramadan jaga solat lima waktu sebelum masuk bulan suci Ramadan supaya ketika Ramadan terus kita menjaga solat lima waktu kita kita jaga lagi kewajiban-kewajiban yang lainnya. Dan kalau kita semakin memperbanyak takarub dengan perkara sunnah, semakin baik. Wa ma taqarraba ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan apabila terus dia bertakarub, mendekatkan diri kepadaku dengan nawafil. Kata Allah, dengan perkara nawafil, nafilah, perkara sunnah, maka Allah akan semakin mencintainya. Iya. Ini harus kita memperbanyak persiapan jiwa kita dengan ibadah-ibadah terutama yang wajib sebelum datangnya bulan suci Ramadan. Saya rasa ini tiga perkara yang sangat penting untuk kita perhatikan dari kesiapan hati kita, kesucian jiwa kita sebelum datangnya bulan suci Ramadan. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Baik, yang Maha Hidup, yang Maha Berdiri Sendiri, pemilik segala keagungan dan kemuliaan, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma balighna Ramadan. Allahumma balighna Ramadan. Allahumma balighna Ramadan. Wa inna fihi ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, sampaikanlah kami, jumpakanlah kami ke bulan Ramadan. Dan tolonglah kami di dalam Ramadan untuk berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu dan memperbaiki ibadah kepadamu. Allahumma inna fihi ala siyam wal qiyam wasairil a'mali salihah bantulah kami ya Allah di dalamnya menjalankan ibadah puasa ibadah qiyam qiyamul lail salat malam dan ibadah-ibadah amalan saleh lainnya Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin jazakallahu khairan seperhatiannya terutama kepada pengurus masjid barakallahu fikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh